Hola, molt bona esperada, amigues i amics, i així estem una setmana més amb esta caloreta que cada vegada va sent més infernal. I res, com sempre, amb un convidat molt especial, com totes les setmanes, com no, podria ser d'una altra forma, i com sempre donem pas al nostre convidat a que s'autopresente, així que donem pas. Què tal? Bona espera, Jo sóc Jure Aguilar, estic encantat de, de que m'hagi convidat a parlar de coses de trellat, com m'heu dit en la introducció, i bueno, pues estem per a compartir pues, una vespra calurosa, però així lo bo que tenim aire condicionat i s'està de fàbula. Molt bé. Juri Aguilar, tu vas néixer en Catadau el 1989. Sí, senyor. Mm -hmm. I bé, el nom de Juri ja podem veure que molt de la Ribera no és, no? no Probablement és... tinga a veure amb el doctor Givago eh, exactament, de la sí, sí. Me diuen, no, eh, una mica en campanya m'han dit, és, és russo, no?, de, de, de Yuri Gagarin. I dic, no, bueno, ve de Doctor Givago, que és una novel·la portada al cinema per David Lean en 1965, que, bueno, els meus pares els van xisar i van dir, bueno, pues si, si és eh, xiquet li posarem Yuri, si és xiqueta li posarem Lara. I va, va ser xiquet, Yuri, després va vindre la xiqueta i li van posar l'ara i al final pues, som la parella cinematogràfica de, de la pel·lícula Autorcibago. És un nom comodíssim, eh? jo li recomano a tot el món. Jo, si mos estan escoltant algú que va xetir un xiquet així poquet, jo li recomano el nom perquè eh, és còmodo. És, a vegades és un poc difícil d'escriure, sempre, te, sempre toca esperar a reservar una taula en algun bar i tal i qual i tens que dir Y, U, R, I latina, però és un nom còmodo, és un nom original i, i mai m'han tret ningú mote perquè era suficient jury per a saber qui, qui, qui és. En molts àmbits, quan dius jury ja saben aquí... Jo no, jo no he conegut mai un altre, un altre jury, eh? curiosament. Mhm. I bé, ja podem veure aquesta entrevista mos de cine, no? perquè tenim molta cosa a parlar sí, sobre aquest tema podem dir que el cinema és una de les teves passions? I la meva professió. Jo he fet, he fet de la meua, de la, fet de, de la meva passió la meva professió. Dia Confucio, trabaja en lo que te gusta y nunca tens que trabajar. I jo tinc la sort de treballar en algo que m'apassiona. Jo no podria vendre neveres o o no sé, o, o pintar parets, eh, per necessitat, doncs uno fa el que faig falta, però tinc la sort d'estar de, de, de fent el que de, veritablement m'agrada i, i disfrute com un gorrino pues, eh, entre pel·lícules, entre màquines de cine, en, en sales de cine, portant cine al carrer. És una, és una tasca absolutament divertida i, i no tens la sensació d'estar treballant. Jo estic eh, fent faena i estic, bueno... Eh, no sé si és, si és soci o és, o és negoci, no? Negoci o negoci. Però al final pues, són les dues coses i jo disfruté enormement. Mhm. Estem parlant de cinema, diguem, analògic, en el sentit més analògic del terme, estem parlant de pel·lícules de... Terme. No existeix el cinema analògic, existeix el cinema. Va. I dins del cinema hi ha molts formats, uh mhm. -huh. i, i el, el format, eh, el, el, el, el cinema, la paraula cinema agarra el, el, el nom del propi format, el format cine. Quan, eh, per exemple, fem alguna projecció en el carrer i, i Y el V o el proyector de 35 milímetros, que es algo que siempre fa de... es algo muy espectacular, muy vistoso. Eh, esto es analógico, no, no, no, esto es cine, es el formato cine. Y cuando no es formato cine, cuando no es cine, es DVD, es vídeo, es Blu-ray, es, eh, proyección pero que se exemple, la el formato de proyección el cine es el vídeo. O sea, el cine ya no es cine, es vídeo. El, uno va a cualquier cadena de, de cine y te un proyector digital de vídeo que el que fa és projectar unos i zeros, no? ja no se projecta en pel·lícula de cine en molts pocs jocs, en València solament hi ha dos puestos que se projecten en pel·lícula de 35 mil·límetres i ningú no és un cine comercial, però bueno... Eh, eh, la, la, la, la tècnica avança i al final pues, és més còmode anar en un disc dur baix el braç que anar en els cinc rotllos de pel·lícula que pesen 20 o 30 quilos i muntar-los, desmuntar-los. Però bueno, la tècnica avança, però jo crec que el cine està entrant en una etapa del vinilo, no? en el, en el sentit de que el vinilo molta gent augurava que anava a desaparèixer i no desaparegué. Uno pot anar al Corte Inglés i comprar vinilos i, i hi ha grups que trauen vinilo perquè és un format apreciat per, no, no és més puristes, sinó per gent que busca un so concret o busca una textura concreta. Uh -huh. Més endavant parlarem de, de discs durs i de, i de bobines. Eh, de moment, una primera pregunta podria ser aquesta passió pel cinema que en, en menys de 5 minuts que duem d'entrevista ja han pogut adivinar, d'on ix? pues de créixer entre caixes de pel·lícula i els meus primers xoquets van ser rotllos de pel·lícula. És a dir, jo Correte cuando no sabía ni caminar, andaba entre películas y rollos de película y, y tanto todo, y mamá era una barrera de mí, cuidado, no toques eso, y claro, pues uno creéis entre entre rollos de película, máquinas de cine, pues uno, hombre, pues siempre un día arribar eh, cuando eres mayor, y decir, pues que eso a mí no me interesa, pero es que yo tengo la particularidad de que lo que viste en casa me yo Yo siempre también pongo un ejemplo muy concreto, En mi casa en la vida sabéis fútbol pues a mí no me me el fútbol. Yo me m'imagino que en aquellas casas on el padre, cuando arriba el partido, coloca la tele, no se'l permet, en mi casa no sabéis más pues no no m'agrada. Pot ser si en ma casa s'agrada el futbol, pues lo mejor m'hagués agradat, pero es que ni es que no me interesa eh, ni me interesa Y bueno, claro, pues la pasión la pasión ve ahí ya no solamente la, la, la, eh, la, que no? sino que es una pasión porque realmente ho visc en molta intensidad y porque me parece que el cine es una de les coses que me, me defineixen en el sentit de que, pues, que he crescut entre, entre coses de cine i encara que la meva formació és, eh, és universitària i he fet ciències polítiques, eh, m'he dedicat sempre des de, pràcticament des dels 16 anys, des de que vaig tirar de treballar en, el, en tasques relacionades en el cine y más concretamente en la empresa familiar que es Aguilar Cinematografía. sí, eh? sí. Nosaltres som una empresa molt singular, molt singular perquè fem lo que no fa, no fa ningú altre. Hi mol molt, molts clients que mos, mos venen recomanats per tres empreses que no són necesariamente competència, sino que toquen aquestes empreses per demandar una cosa molt concreta i diuen, esto es cosa de Aguilar Cinematografía. ¿no? Entonces mos toquen i me diuen, no, es que me han dicho que esto solo lo haces tú. I, ostres, quan algú te diu això, diu, és es que solo lo haces tu, pues és que també estem fent una cosa en, el cine, en coses de cine molt importants, no? que és, eh, si nosaltres no farem lo que, lo que estem fent, no ho faria ninguna altra empresa en Espanya. Entonces, claro, es una cosa que, que también te ompli un poco de, de como, día, como día el rey, de orgullo y satisfacción, no? de decir, ostres, estén fent cosas que, que son cine y que además que estén recuperan películas, que estén recuperan máquinas de cine, que estén ayudando a filmoteques eh, tan nacionales como regionales a que no se perca el patrimonio, a recuperar el y todo eso, pues, escolta, uf, eh, uno yo cuando me a dormir repase todo el que he en el día, i dic, ostres, eh, no solamente estoy... Eh, treballant d'algo que m'agrada, sinó que estic contribuint a, d'alguna manera, a deixar una memòria col·lectiva molt important. Mm -hmm. O sigui que per a que la gent que ens senca i puga tindre curiositat, el, el que es dedica és a buscar pel·lícules antigues, restaurar-les o fer tot. un poc de tot. Sí, fent de tot. Mira, ara, ara en estiu jo ara venia, de, venia del despatx eh, que, que no acaba el que tenia que fer perquè estem preparant totes les sessions de cine d'estiu al carrer. Mm. En estiu el que fem és eh, treballar per ajuntaments i mancomunitats, també la Diputació, i el que fem és eh, dur el cine a les, a les places dels pobles. N'hi ha molts pobles que organitzen, com a complement de les festes patronals, que organitzen sessions de cine en el carrer. I estem, pues, això, ara estem fent els últims tràmits en l'Ajuntament, decidint títols, pagant drets eh, d'exhibició a les distribuïdores, preparant equips, repassant eh, pantalles de, de l'any passat, eh, reparant alguna cosa que n'hi havia que arreglar, eh, estem en, vamos, eh, en plena, plena apogeo de preparar tot això. I en, en estiu, la nostra activitat, majoritàriament es, es basa en això. La resta de l'any, pues, tenim un ampli catàleg de servicis, un ampli catàleg de servicis com és la venda de maquinària cinematogràfica, tant nova com, com antiga, la restauració d'aparells, la restauració de pel·lícules eh, i el, eh, la recuperació de patrimoni, encara que la recuperació de patrimoni és de lo que menys... És, això no... no, no és, men, és més una és més una conseqüència d'estar tot el dia entre rotllos buscant pel·lícules tal i qual que un, que un, que un negoci. Bé, un exemple molt concret va ser fa uns mesos quan eh, vas comprar un lot de pel·lícules molt antigues a un col·leccionista de, de Barcelona eh, i em va vindre un palet de pel·lícules en caixes oxidades, rotllos que estaven per mal bobinar eh, i sense identificar que amb la moviola vas tindre que veure per, fotograma, per fotograma veure això de què pel·lícula corresponia i van, vaig trobar uns rotllos de nitrato de celulosa. El nitrato de celulosa per a que no ho sàpiga, és pel·lícula altament inflamable. El que ha vist Cinema Paradiso i ha vist la, la en cendres, això és nitrato de cel·lulosa, així es comporta el nitrato. No? I quan trobe algun rotllo de nitrato, el primer, el primer que faig és eh, donar la veu d'alarma i dir eh, possiblement este material hagi desaparegut. O sigui, este material és un material eh, que hagi trobat després d'anys perdut eh, vas posar en contacte amb la Filmoteca, eh, el títol en concret era Un ladrón de guante blanco, de l'any 43, i efectivament era una pel·lícula que es trobava desapareguda des de feia 20 o 30 anys. No existien els negatius i l'únic positiu que tenia la Filmoteca Nacional era un, eren alguns minuts de pel·lícula i és una pel·lícula que estava desapareguda pues l'hem recuperat, està depositada en la Filmoteca Nacional. Què passa? Que la Filmoteca tampoc té molts... Eh, tampoc té molt de pressupost per a, per a restauració i estem veient a de fer un projecte conjunt entre, entre la nostra empresa i la Filmoteca Nacional per tal de recuperar la pel·lícula, per tal de que els rotllos de pel·lícula no estiguen dormint el somni dels xustos en una nevera, en, en un sotanó eh, deu pisos sota terra, que és on està el Centre de Conservació i Recuperació de la Filmoteca, i que se puga recuperar aquesta cinta i que se puga, i que se puga tornar a, a visionar i que puga estar en el mercat i que puga estar online, eh, que puga estar una edició en Blu-ray o en DVD, i la recuperació d'aquest tipus de coses al final pues, és la conseqüència un poc de, de, de manejar tot aquest tipus de material. També recuperen màquines de cine antigues, eh, que, és un, que també formen part del patrimoni cinematogràfic espanyol i, o, o valencià. Jo tinc una, bueno, tenim una col·lecció de màquines de cine fabricades en Espanya i fabricades en València especialment, i estem posant molt d'empenyo en buscar màquines i, i, i patents que han sigut fetes en València. Tenim una història de fabricació d'aparells i de, i, de, i de superació tècnica i de, i de, y de patentes en Valencia, que es absolutamente maravillosa, y la Filmoteca Valenciana en la vida, pues mínim esforç en poder recuperar això. I som, mira, una empresa particular en la que està recuperant això que, bueno, és, és la cara B, no? Una cosa és el negoci i està és pues, un poc un, un deixar una... És com les empreses que tenen, com es diu això, la responsabilitat social corporativa i tal, pues sí. la nostra responsabilitat social corporativa és precisament ajudar a recuperar totes aquestes màquines, pel·lícules, cartells, coses antigues que per a que no es perguen i per a poder documentar-les. Mm -hmm. Has tocat ja molts temes, no?, sobre, també podríem dir, la teva col·lecció, no?, perquè són mm -hmm. un dels mm. majors col·leccionistes d'Espanya, Espanya, probablement, probablement la major col·lecció de... Hi ha altres col·leccions, és de veres, en, en, en Xerona està la col·lecció de Tomàs Mayol, que és una col·lecció molt important en quant a objectes de prescine, llanternes màgiques, otros, praxinoscopis, filoscopis, mutoscopis, tot això apareix que, que, que venen un poquet 5-10 anys abans del cinema. Després en, en Madrid hi ha una col·lecció també molt important de màquines de cine d'un particular, que també és molt important el presine però la col·lecció més gran de màquines de cine fabricades en Espanya eh, pues la, tenim, la tenim nosaltres a base de molts anys de buscar en cines abandonats, en cines tancats, comprant màquines, canviant les altres col·leccionistes i al final hem articulat una col·lecció que la seva importància radica és que és tota la maquinària o que va a ser al final tota la maquinària que s'ha fabricat en Espanya i particularment en València. Lamentablement, desafortunadament, hi ha algunes, algunes màquines valencianes que s'han perdut. Uh que existeixen eh, a través de fotos, que tenim algun disseny, algun plànol, que tenim alguna fotografia d'alguna cabina de projecció on estava aquesta màquina, però no, no, de moment hi ha màquines perdudes. Igual que hi ha pel·lícules perdudes, hi ha màquines perdudes i estem intentant, tractant de recuperar-la. Jo estic, a més, immers en la redacció d'un llibre sobre la maquinària cinematogràfica valenciana, eh, pues explicant quins models de, proje de projectors s'han fet en València, quins eh, avançaments tècnics s'han inclòs, perquè en València, per exemple, eh, tenim l'honor de que és on, on es va inventar o, o on es va no es va inventar perquè es va, es va importar d'Alemanya, però van fer el primer projector de cinema amb llum de xenó quan en la resta d'Espanya encara es fabricaven projectors eh, de, de, de carbó, d'art voltaic, no? i en València va haver una empresa que era Mayafot, eh, conduïda pels germans Carbonell, eh, que van importar un procediment de xenó d'Alemanya i van dir, pues això tenim que fer-ho, i van ser els que van patentar el xenó en, en Espanya, i després ja el, la resta d'empreses, OSA, Superson, de Westrex, Bassman, eh, van ser les que van un poc seguir eh, la, la senda de, de Mayafot, no? però hi ha moltes empreses en València que han sigut pioneres en, en moltes coses. Hem tingut pioners del cinema, eh, hem tingut eh, eh, els primers cines d'Espanya han estat en València, hem tingut... Vamos, tenim una història de cinema en, en València que és absolutament apassionant. Mm -hmm. Eh, estàs tocant molts temes, estàs tocant-los tots molt seguits. Eh, tornem a les pel·lícules trobades. Es parla del cas d'un ladrón de Guante Blanco de l'any 43. Sí, sí, crec que és l'any 43 o 43 47, no recordo bé, però és una, una pel·lícula que, que, bueno, que està ara depositada en la Filmoteca a espera de que se puga, de que se puga restaurar. I, i bueno, és un, és un cas és un cas pues, és un cas que, que plena de goig, no? n'hi ha que recordar que la majoria del cinema mut, eh, que entre el 80 i el 90% del cinema mut espanyol s'ha perdut no existeix. O sigui, tenim referències de que ha hagut tal, tal pel·lícula, qual pel·lícula. En quant a, si, si, mirem a, si atenem al cinema valencià, el cinema mut valencià s'ha perdut el 90%. O sigui, queda el 10%. I d'aquest 10% a vegades el que queden són trossos o queden alguns fragments, no, llargmetratges complets. Entre, mira, entre l'any 20 i l'any 29 es van fer en València 50 pel·lícules, de les quals es conserven 5. I es conserven 5 per, per qüestions tan, tan estúpides com que eren cinc pel·lícules que no triomfaren en la cartelera i algunes còpies van quedar guardades. Les que triomfaren, les que van tindre un circuit comercial d'exhibició però potent, eh, acabaren mm, pues, inflamant-se, acabaren cremant-se, o moltes vegades els, els, eh, hi havia molta gent que se dedicava a, recuperar, a, a comprar pel·lícules caducades, pel·lícules que ja havien passat el seu circuit d'exhibició, per tal de recuperar la plata que contenia, perquè la, el, el, el blanc i negre, la fotografia en blanc i negre, les, les eh, les radiografies, el, el positiu en blanc i negre conté molta plata i compraven, hi eh, ha gent, camions i camions de, de pel·lícules per a fondre-les i recuperar en part la, la plata que contenia el nitrato. I eh, arrel d'això, arrel dels incendis i arrel de l'oblit i arrel de que les filmoteques realment són institucions que van néixer molt tard perquè van néixer quan, quan realment ja hi havia una veu d'alarma, quan ja hi havia consciència de que el cinema era un art, quan ja hi ha aquesta consciència i quan alguns estats eh, eh, es decideixen a crear una institució que recupere i que vele per la conservació del patrimoni cinematogràfic, entonces se creen les filmoteques. I ahir ja, ahir ja havíem arribat tard i després molts arxius s'han bot a foc, eh, la Filmoteca Brasilera s'ha pres foc tres vegades, última fa tres o quatre mesos, l'arxiu. La Filmoteca Francesa en els anys 80 va tindre un, un incendi que va, va, es va perdre el 40 o 50% del patrimoni cinematogràfic francès, o sigui, és una barbaritat. I la, el, un dels desastres, dels majors desastres, el, el Japan Japan Film, la filmoteca japonesa on van... Eh, on van eh, on es va botar foc 300.000 rotllos de pel·lícula eh, eh, positius inèdits d'Einstein, de, de Walt Disney, bueno, un desastre i, i, i cada vegada que algú eh, té la sort de, de recuperar o de trobar una pel·lícula que es considera desapareguda, pues es, anem completant un poquet aquest mapa del cinema desaparegut. El cinema al final, a partir dels anys 50, dels 40-50, ha estat tot complet, però el que és cap arrere, quan se troba alguna cosa ens poden donar, vamos, per, vamos, poden fer una festa perquè és que és molt difícil trobar pel·lícules que estan desaparegudes. Se poden dir que en, en aquella època no n'hi havia una consciència de conservar per no, no, en que absolut, es feia. No, no, en absolut, perquè el cine, claro, el cine quan naix ningú sap realment a, cap a on va. O sigui, el, de fet, els mateixos germans Lumière eh, pensaven que el seu invent era una atracció de fèria. O sigui, els germans Lumière, els que no m'agradaria que el germans Lumière en el cine, perquè al final el cine, el cine com a procediment eh, òptic mecànic, o sigui, el cinematògraf és un invent col·lectiu, vull dir, eh, tots els eixos invents de precine, Emil Reynaud, eh, eh, Edison, tots contribueixen d'alguna manera a que els Lumière van ser, van ser els que van marcar el gol, però los anaren centrant la pilota fins que ells van ser els que eh, eh, substanciaren l'invent del cinematògrafo. I, I, clar, al principi el cine era una traje de feria y una demostración científica y, y, en, el, el primer, en la primera persona dice el cine que, que diu que so del cine ni a que con les pibles que conservarles es un polaco eh, prácticamente a dos o tres años de, del surgimiento del cine, en 1895. Y claro, el polaco este no en y ni, ni, en Polonia menos en menos en O sea, y claro, las flipotecas aparecen en el 630 35 o 40 años después de la, después de la, després de l'aparició del cinema. En Espanya apareix en els anys 50, ja en plena dictadura franquista. Abans no hi havia ninguna institució que velara per la conservació del patrimoni cinematogràfic espanyol i en el món el mateix. Les primeres són els Estats Units, Alemanya, eh, Itàlia, França, Europa, la veritat és que sí que du el davant de tot això, però apareixen molt tard perquè el cine, eh, hasta que no, hasta que en els anys 20, finals dels anys 20, ja no tot el món accepta que efectivament el cine és un art, eh, no apareix els incentius per a poder conservar-lo. Eh, claro, eh, és com la pintura. La pintura, imagina que si hagués aparegut en les mateixes condicions, pues, algú haguera pensat 30-40 anys després que feien falta galeries, no? però la, la pel·lícula, desafor les pel·lícules desafortunadament van començar a ser recuperades molt, molt tard i la conseqüència és això, que s'ha perdut pues, pràcticament el 90% del cinema mut o del cinema anterior als anys 30. Uh -huh. I dins d'esta recerca, a voltes també te trobes en algun xasco, no?, de pensar que has trobat alguna pel·lícula perduda i al final resulta que no. Sí, sí, no, però el, el xasco no és... Et, Ai, mira, he trobat esta pel·lícula, està perduda. Moltes vegades el xasco és que va, un dia va ser un xasco tremendo. Vas trobar un, unes, unes jaunes de pel·lícula que posava l'última falla. I l'última falla és una pel·lícula de Miguel Ligero dels anys 40, de principi del 41, 42 crec, eh, és una pel·lícula de Cifesa, Y es una película que, que la Filmoteca Española te eh, les copias que te están incompletas y en muy mal estado. Y yo, vamos, a mm, eh, votar y dient, mira, así están están rollos se anem a poder, a partir de lo que te la Filmoteca y a partir de lo que tiene yo, restaurar y hacer una copia completa de la última falla. Bueno, pues lo que hi havia dins de, la, de, rotllo, de les jaunes era altra pel·lícula. No corresponia al títol que posa fora en el títol que hi havia dins. I va ser un, un xicotet. Però mira, la Providència va voler que dos, tres setmanes després vam trobar un ladrón de guante blanco i al final pues ahí està depositada. I aquestes pel·lícules tu les deposites a la Filmoteca Nacional de Madrid sí. i no a la Valenciana. No, la Valenciana no té ningú interès. No, no, es una qüestió, no és una qüestió xovinista ni és una qüestió centralista, és una qüestió de que la, de que la institució que hauria de velar per aquest tipus de qüestions pues no vela. No, i damunt perquè la, la, la Filmoteca Valenciana tampoc ni té pressup... ni els funcionaris que treballen dins tenen interès, ni, ni, ha, ni hi ha pressupost, ni tenen les eines que fan falta per a restaurar tot això, amb al final per a depositar-la en la Filmoteca Valenciana i que estigui allí dormint el somni dels justos, pues que estigui en la Filmoteca Nacional on probablement d'ací, si, no, si ningú tocara res, si, si no aporta tenemos a nosaltres algo, así dos, tres se ha cometido una restauración de, les indes en la Filmoteca Valenciana, podrían pasar décadas yo sé que hi positivos de nitrato en la Filmoteca Valenciana que duen décadas allí, esperando una inyección de dinero que algún funcionario algún día diga, bueno, pues vamos a, vamos a mandar, tampoco no pueden fer allí, tienen que enviarlo a Italia o tienen que enviarlo a, la Filmoteca Nacional para restaurarlo, con lo cual al final pues tampoco, te I a la Filmoteca Valenciana, pues, yo també me sentí que, que, restaure cosas o que, o que conserve cosas del ámbito valenciano no? Ja, és una qüestió merament territorial pues, de l'amic valencià i està una pel·lícula pues, feta també en la meseta pues, bueno, pues que, que estigui allí, que és on, on, on, on millor estarà. N'hi ha moltes filmoteques regionals, eh, la, el tema de la filmoteca està molt descentralitzat, pues, eh, Castilla León té filmoteca regional, Albacete té filmoteca regional, Múrcia, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes més, eh, Córdoba, Sevilla, n'hi ha moltes delegacions, però n'hi ha moltes que simplement pues, o són sales d'exhibició o són simplement eh, centres de documentació i en València no n'hi havia la, ni ha la capacitat per a poder acometre aquest tipus de restauració celebracions. Mm -hmm. I dins de la teua faceta també com a col·leccionista, eh, tu has parlat que la teua, diguem, debilitat són les màquines eh, difusores eh, valencianes i espanyoles, mm. però la joia de la teua corona són màquines eh, franceses, no? No, no, la joia de la corona són valencianes per supost, o sigui, que, al final també és un poc el que uno té més a mà, jo que sé, si fora murcià, pues, a lo millor haguera <laughs> buscat màquines murcianes i tal, però eh, la, joia, les, la joia de la corona, per exemple, jo tinc una, una joia en la col·lecció, que és la prim el primer projector fabricat en València. Uh -huh. Fabricat en 1905 en, eh, en, pel, pel germans Belloc, que, que, van fabricar este proyector a partir d'un projector francès, es van, es van inspirar en este projector i van fer este primer projector eh, i solament es conserva l'exemplar que jo tinc, ni tan se vol la Filmoteca Valenciana té. Té alguns models de Belloc, perquè Belloc va ser una marca molt prolífica en, en els models, va fer al voltant de sis models, la Filmoteca Valenciana en té dos, jo en tinc tres, o sigui, tinc més que la Filmoteca Valenciana i damunt tinc el primer, no? N'hi ha un model de Belloc que crec que està desaparegut, que és el que jo parlava abans. y en la colección de y el, vamos, el, ahí pues, poder, eh, para documentarlo, a poder documentarlo pues, en la redacción de este libre El que passa, clar, tota aquesta informació és una informació que ve en comptagotes i, i, i moltes vegades és transmissió oral d'algú que treballava en el taller de les màquines de no sé qui i te va contant, ay, pues sí, hicimos el modelo tal en el año 40 y tal. Claro, no tens, no tens quasi documentació. Jo, vamos, m'he patejat el, el registre de patents i marques, la Biblioteca Valenciana, eh, l'Arxiu de la Ciutat, buscant coses referent a, a, tot, a totes aquestes fàbriques i, i n'hi ha molt poqueta cosa. I al final, pues, eh, eh, pues d'anar quasi tots els diumenges al rastro trobes algun paperet, alguna factura factura, de, de, de la basura de una máquina, aún te digo el modelo, aún te digo lo que costaba, aún te digo quién la va a montar, todas estas cosas, y al final pues, vas composando un boquete el, puzzle. Pero yo creo que la cholla de la corona pues, esto es esa máquina, o son las máquinas fetes en Valencia, porque pues, uno le te apego pero el fe de que vivo así no? Y si fuera a puesto, pues, yo máquinas máquinas de puesto. Y son a las les máquinas que están en risk de pedres, ¿no? O sea, de que, de que solamente, o sea, cuando algo, cuando ya una cosa, un cuadro, por ejemplo, si se crema una galería pues tendrían fotos de ese cuadro pero no tendrían el original Pues, eh, en una máquina pasa lo mismo Si han desaparecido la máquina pues, es una foto del 6 30 borrosa de uno un del operador que le ha hecho una foto a la máquina y afortunadamente pues, pueden este, pueden recuperar todos estos eh, que al final la llamamos de A la Filmoteca Valenciana, yo creo en que estoy loco. O sea, yo cuando digo o sea, ¿por qué no recuperáis máquinas de cine? estás loco. O sea, ningún duda de que los carteles de cinema forman parte de la historia del cinema y las filmotecas recuperen carteles y gasten dinero en comprar y colecciones colecciones privadas. Las máquinas no, la màquina de cine, el projector de cine, que és el que fa que la cinta se pugui reproduir en un cine, això és una cosa que les filmoteques, ni, ni la Nacional tampoc, la Nacional tampoc ha fet mai ningun tipus de recerca, ni hi ha experts que sàpiguen de models, de, de procediments tècnics, de quan apareix esta, quan apareix l'altra, de quin és el salt qualitatiu en, en, en, en la tècnica, perquè el projector de cine va evolucionant, és com, com els cotxes, com les motos o com els telèfons, van evolucionant, van incorporant coses, eh, n'hi ha persones que pensen per a poder eh, fer eh, millors màquines, millors procediments i tot això jo crec que mm, toca explicar-ho, igual que toca explicar pues, el cine de, el cine neorealista dels anys 40 en Itàlia, pues, toca crec que també explicar pues, eh, les indústries cinematogràfiques orientades a la fabricació d'aparells, tant càmeres com, a, com, com projectors en aquest cas. Molt bé, i una pregunta que volia fer-te jo, que parlàvem de rècord, és que tu abans me comentaves, per a que els nostres oients ho sàpien, que els gèneres del cinema en si no existeixen, que és un invent dels americans, Va, una això, cosa així. Això, això ho dic jo, perquè a mi com me pregunten, bueno, a ti que, a, a, ti que cine te gusta? Pues tot, és com el menjar, a mi eh, m'agrada tot. O sea, mm. no li faig ascos a res, o sea, me, me, me trague, una, me trague un drama me trague un drama rus del años 50, que me trague el último blockbuster que de, Los Vengadores, eh, que cinema austria que chinés, o sea, es que me es igual. O sea, me, y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Tu, película favorita? Si yo tu película favorita es con dir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Hombre, pues tú te matizos, ¿no? Pues eso lo matéis. A mi película favorita no tengo un catálogo de... 10, 15, 20 pel·lícules que m'enduria una idea certa, però no tinc una... Ni, ni tinc gènere favorit ni tinc pel·lícula favorita. I a banda de tot això, diguem, eh, precisament no, el teu caràcter, podríem dir, quasi pioner en, en el tema de la recuperació de la memòria històrica del cinema valencià, també dones classes no, sobre sí, història del cinema. Sí, no, efectivament, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en, en el carrer Avellanes, és una institució pues, que es va fixar un dia en mi, en, en la capacitat que jo tenia de transmetre tot, tot este coneixement i pues, dona, un, dona un curs, allí eh, cada quatrimestre dona el curs de, de Història del Cinema Valencià i conte pues, en les 10 classes, pues, els 100 anys més o més de cinema valencià, orientant pues, en unes primeres classes els pioners, entonces repassem com apareix el cine en València, qui és el que du el cine a València, quines són les primeres persones que s'encarreguen de fer cine en València, com apareixen les primeres sales, eh, conta la història de Cifesa, que és una, una de les majors productores i distribuïdores nacionals, però de patrimoni valencià... Eh, Luis eh, Casanova. Per Manuel Casanova, que va ser l'iniciador, i, i la família Trenor, que són els que van posar els diners per a poder fundar Cifesa. Pues, conta el cas de Cifesa, pues, conta pues, també com va canviant després Cifesa, Berlanga, vaig eh, també contant un poc la història del cinema valencià en els anys 60, 70, després ja el cine de la transició i la democràcia, que és un cine molt peculiar també, la història de, pues, també dels valencians que emigren consideraren, i bueno, jo crec que he, he aconseguit articular un curs i també, per supost, dedico una de les jornades a parlar sobre la maquinària cinematogràfica valenciana i la recuperació de patrimoni cinematogràfic valencià i, i vamos, eh, les meves classes... A mi m'aplaudixen al final de la classe, tinc que dir, eh? A mi quan de la classe m'aplaudixen. Jo dic, ostres, pues és que interessarà o estarà, o estarà bé el que los he dit i, i, i bueno, pues encantat. Sempre tinc 40, 50, a vegades 60 alumnes en el curs i va, estic encantat, estic meravellat de que la gent eh, pague per venir a escoltar-me. És una cosa tremenda, no? la gent paga per escoltar-te, no? Eh, no saps diferenciar el treball del hobby, eh, podem dir que, que tu estàs passant bomba i a banda d'este hobby també tens molts altres, no? com per exemple la recreació històrica. Mm -hmm, així és, sí. Mira, este, este de setmana me'n vaig a Guadalajara, a Bànades, que és un poble on en els anys, en la Guerra Civil va haver una batalla molt important, eh, es van enfrontar les tropes sublevades i les tropes eh, Lleiars a la República, i anem a recrear la batalla de Banedes, que ja du 4 o 5 anys anant en el meu grup de recreació a recrear la batalla i m'ho eh, passe pipa, no? M'agrada molt la història, també, o sea, no solament del cinema, sinó la història en general, i una manera molt eh, interessant de viure la història és submergir-te en ella, posar-te un uniforme, dona igual del bàndol que siga, i recrear la història fixant-te en tot allò pues, que fa eh, que comprengues eh, de manera més global el fet, eh, el fet eh, de la Guerra Civil, també recrea la Segona Guerra Mundial y pues el, que ficarte un uniforme pues, pegar eh, pegarte tirs de mentira en, en altra gent que està igual de loca que tu, pues, eh, t'ajuda un poquet a comprendre la batalla, o quan estàs respirant pols, està fent calor, t'està picant les formigues, eh, t'explota una granada al costat teu, te, plen, te, te deixa sordo, te, te plena de pols, és una cosa que, que, que, que, que és, és, està molt bé, Eh, a nivell personal i després ofereix un espectacle molt interessant. Eh? Ahí se concentren pues, diverses centenars de persones que venen a veure la batalla i bueno, després veus els vídeos, les fotos i tal, i estic ahí morint tal i qual, però és una cosa espectacular, sí, sí i combinant aquestes dues passions, no? d'una banda la recreació històrica i d'altra banda el cinema, també tenim alguna breu participació en alguna pel·lícula, no? Hidden Soldier en 2010. Així és, sí, sí, sí, sí. un curtmetratge un curtmetratge que va estar preseleccionat per, a, per als Goya, a més a més, eh, d'una qualitat absolutament excepcional. L'equip, eh, bueno, el protagonista era Víctor Clavijo, que era, ara és un dels, eh, dels secundaris d'or del cine, del cine eh, espanyol i va ser una participació, vamos, eh, intensa perquè vam anar al grup de recreació alemà del, al que pertany i van fer una... Van fer, pues, eh, era una eh, ambientat en la, en la, en en Normandia i va estar, va estar molt, molt bé perseguint a Víctor Clavijo, que és el que fa de soldat americà perdut, el soldat escondido, no? Hidden Soldier, i va, va ser espectacular. A més, tenen, quan participes en produccions tenen l'oportunitat pues, també de participar en molta més gent, en molts més grups, i de, i de també pues, un poc visibilitzar això de la recreació històrica, perquè quan la gent mos veu, hi ha molta gent que diu, estan locos, o lo primer, jo, per exemple, quan, quan t'hi vestit alemà i tal i qual, lo primer que pensa la gent és que eres nazi, no? Tu un uniforme alemà, pues eres nazi. La gent quan te veuen en un uniforme de, carlista, este, eres un facha, ¿no? Y cuando te veo un uniforme de CNT, digo, ah, cuidado. O te veo un uniforme de, de, de, tal y cual, en el, puño en alto, ah, cuidado. ja descol·loques la gent, no? Bueno, jo me, pongo me passo uniforme eh, per, per recrear, no per, una qüestió de, no per una qüestió de política. El problema està en que en la recreació històrica hi ha molta gent que en molts mitjans de comunicació ha fet declaracions dient que ells se posen en un uniforme per una qüestió de que se senten identificats en aquest bando. I la majoria que, que diuen això són gent que pues, pertany pues, a, a moviments eh, d'esquerra, tal i qual, molt, molt vinculats en això de la recuperació de la memòria històrica, però d'una qüestió molt concreta, i hi ha molt en muchas ocasiones en molts de comunicación, no, yo me pongo el uniforme de la FAI o de la CNT o de tal, eh, porque yo soy de Republicana y porque yo tal y cual. Claro, la contrapartida no es Que entonces el que se fica uniforme de sublevato, el que se fica uniforme de l'EMA es que es nazi o es que es facha. Entonces n'hi ha que anar molt de, molt de cuidar en aquestes coses i n'hi ha que explicar molt bé a la gent que la recreació històrica és recreació històrica. Jo dubte molt que la gent que se fica l'uniforme de napoleònic siguen adeptos seguidors de Napoleó. O sigui, és que és una tonteria. Però no, el que se fica un uniforme de, un uniforme de, de, de, de, de alemà és que és, eh, és, que és, eh, és nazi, és una tonteria. I han hagut algunes coses que ha fet el, per exemple, en Castelló va haver en 2007 una, una 2007 2008 una recreació històrica, eh, a l'any següent es va tornar a fer la regressió històrica, tocava demanar permís a la delegació de govern perquè hi ha armes simulades, perquè hi ha tancs inutilitzats, tal i qual, n'hi ha que demanar permís i la subdelegació de govern va prohibir que hi havia uniformes eh, alemans, uniformes de, de sublevats, uniformes... De... Entonces, claro, estaven allí els, els pobres americans que no tenen en qui pegar-se. Entonces, claro, és una tonteria. De, bueno, és que així no hi ha ninguna exaltació, perquè no, en la regressió històrica no hi ha banderes, no hi ha saludos feixistes, sí que hi ha saludos en el puny en alto, però, però el saludo feixista no el fa ningú tampoc. I al final, pues, n'hi ha que explicar-li a la gent que la gent que participem en recreacions històriques eh, lo, que, lo que volem és divulgar, que som col·leccionistes de material de, de guerra i tal, d'uniformes, i que volem divulgar divulgar la història que volem pues, apropar-la a la gent, perquè sempre és més divertit vindre a veure una batalla i veure com, com, com 30 locos se peguen contra altres 30 locos, pues, que potser que llegir-ho, no? que llegir una, un, una, un llibre sobre la Guerra Civil o potser pues, t'ajuda a il·lustrar allò que ha llegit en el llibre. I hi ha que anar sempre molt de cuidado en lo que, en lo que se diu i jo convido a tres recreaus que me'ls puguen estar escoltant que cuidado en lo que diuen perquè és que moltes vegades dona la sensació de que és que, de que, és que mos vestim de... o és que tradicionalment tenim uniformes d'un banda o un altre, som d'eixe banda a un altre i no és així. No? Mhm i de Napoleó no t'hem vist vestit, però de, de alemany... Però m'agradaria, eh, de Napoleó, i la veritat és que no perquè és caret l'uniforme, mira, l'uniforme alemà complet ve a estar en arma inclosa sobre els 1.800-2.000 euros. Un uniforme napoleònic triplica aquesta xifra. Vull dir, és que, claro, fer-se un uniforme bo de soldat de 1.808 és un cost que no tot el món pot assumir i que no en, tot, en tots els moments pots assumir. A més, un pot té predilecció per cert moments de la història, eh, la, la Segona Guerra Mundial me va treure en un primer lloc, després la Guerra Civil, perquè me, me mos pillava més, més prou, o sigui, pues, el conflicte de, de la Guerra Civil, encara que en València no va, no va haver combats, sí va haver bombardejos, però no va haver combat cos a cos, pues, eh, ho tenia més prop i damunt hi havia grups de, de, de recreació històrica de la Guerra Civil en, en València i em vaig unir a uno i eh, estic encantat perquè aprenc una barbaritat bé. sempre hi ha uno que és expert en condecoracions l'altre és expert en prendes en, en, de, de cap, en gorros, cascos l'altre és expert en, en, en tàctica militar de l'època i al final un poc vas, vas conent a, tot, a tots els companys te van contant coses i al final te converteixes en un xicotet expert en, en coses de la Guerra Civil i és absolutament apassionant jo la gent que li agrada la història la, la convida que s'arrimi algún dia algun grup de, de recreació històrica i que, i que veig a com participar en alguna batalla perquè de veritat que és, que és, eh, és, és apassionant. I en el cas de la Guerra Civil, la pols que tragues és la dels escenaris on van No, no, a, a més de veres, claro, perquè en la, en, en, la, en la Segona Guerra Mundial, pues claro, en Espanya, pues, òbviament, pues, quan fas alguna recreació, pues estàs perquè fora de lloc, no? però en la Guerra Civil, efectivament, a més, anem als, anem als escenaris. Eh, vaig estar, per exemple, en, en març, en Guadarrama, en, en Morata de Tajunya, on també va haver ahí seriosos combats, i vam estar pues, en els mateixos escenaris on inclús moltes vegades venen pues, gent que ha, estat, eh, que ha estat combatent en la guerra i, i, i te conten els, els, els seus testimonis i, ostres, eh, pues, eh, mola, mola, mola moltíssim, sí, sí. Mm -hmm. I com dia abans, de Napoleó no t'hem vist vestit, però d'Alemany sí que t'hem vist, no?, en una última pel·lícula de 2015, si no m'equivoque, de nombre impronunciable. Ai, pues no recorde, no recorde jo fer-me memòria. Una cosa no... preguda a Història d'un nacionalsocialista o alguna aixina, que era sobre una recreació de la vida de Hitler. A Internet Movie Database apareixes. Sí? Pues sí. no pot ser... És un, si és, no, és un curtmetratge en el que vaig cedir, vaig cedir uniformes. Mm. Si el, de la vida, el de la vida de Hitler és un, és un, uh, un, és un curtmetratge de ficció que va fer un, un jove realitzador de Castelló i li vaig cedir pues, uniformes, eh, condecoracions, eh, armes, tal, per tal de fer el curtmetratge. Possiblement aparega com, com a pues, col·laborador o tal del curtmetratge, però ahir no, no vaig tindre el plaer d'aparèixer. Mm -hmm. bueno, I després ja de buidar la teva fitxa d'internet movida a base, eh, continuem amb la teva passió per la història, i és que això sí que ho sap poca gent, no? però tu eres un dels fundadors de tu història, Tuit Història ah, d'Espanya. Ah, sí, mira, sí, sí, juntament amb Miguel Pollatos, que és un gran amic, al que li envio un salut, que està, està en Londres treballant, eh, pues un día, lo de Tu Historia de España va a ser una, una, cosa que se nos va a correr a Miguel y a mi. Un día fem-nos cerveses en Madrid. Eh, ens van preguntar què haguera ocorregut si el 23 de febrer de 1981, el dia del col d'estat, haver hagut Twitter o haver hagut Facebook, o sigui, sea, com s'hagueren comportat sus senyories, eh, la premsa del moment, si haver hagut Twitter, no? I vam crear en novembre de 2011, em pareix que va ser, eh, la, la, el conte per tal de, de, de cara al 23 de febrer fer una recreació tuitera de què haguera passat Sí, eixe dia gravat Twitter. Aleshores ens, vam documentar, jo em vaig llegir, crec que tots els llibres que hi ha escrits del 23F em vas convertir en un... Fins i tot eh, aquells, aquells que desvien de la tots, línia tots, oficial. Són divertidíssims, Tot, o sea, al final tens un, un, un, tot un recull de coses, però sí, va, vaig sobretot des de, des de eh, llibres de periodistes que havien estat en el, en el, en el, en el Parlament el dia de la, el dia de, el dia d'autos, no? i, i van fer una recreació minut a minut, una escaleta, eh, un, van fer un Excel super extens de minut a minut, a les 6 i 23 de la vesprada és quan entra el, tejero en el se en coño, pegastis contra la cúpula, si si 24 es cuando desconectan las cámaras si si 20... O estaba todo cronometrado y vamos a usar el hashtag re23f, que era revive el 23f, y bueno, yo a tener una, van tindre una proyección espectacular, porque la gente va a comenzar a compartir la etiqueta retuitechar y va a decir, ostras, mira, es que tan recreante el 23f, no? a real de ahí eh, va a ser, bueno, va a ser un, un, tremendo, durante 24 horas estiguieron en la, la, la la, ficción de que estaba succeint el 23F, eh, pues importa desde del país, aquella famosa de, de, de la democracia no? el golpe en vías de, fracasar de pues, reproduint el misaje del rey de tranquilizante a la nación Y eh, va a ser un éxito 24 horas recreante. Y después van fer pues, el redós de mayo, el redós de mayo va a ser divertidísimo el el redós de mayo teníamos otras cosas divertidas Con que es madrileños atacaban a los franceses, francesos los macetes desde los balcones, no? Entonces, y ya bien, llegaron morts porque los tiraban macetes desde los balcones y bueno, va a ser muy divertido, Bueno, el amor de David y Velarde, el eh, ataque al cuartel de Monteleón, pues va a ser divertidísimo El Redos de mayo, y además el Redos de mayo tingui, una, una, un impacto tremendo en Twitter. En un día, pues, a mí, 1.500 o 2.000 seguidores tenían de més i pues, farem re Covadonga, la batalla de, de Covadonga i alguna, algun, re, algun re més farem. I després va haver, van haver alguna iniciativa pareguda de tres contes. Recorde que l'este 23F va haver un institut de Màlaga o per ahí que tenia, havia fet el projecte de, havia fet el projecte de, del 23F de fer-lo un títer i tal i mos en compte de que, de que mos, mos havien copiat hasta els tuits, inclús la, la, la, eixa retòrica que jo empreo, que empreva el meu amic de l'escritura, és que eren el, el, el, els mateixos tuits, o sigui que van ser pues, poquets pioneros en, fer bueno, una cosa que és un, no deixa ser un xoc, però que va ser, e, e, estava encaminat a divulgar un poc la història de, del nostre país. recreación histórica exactamente igual que la que fue cuando se disfrazó, pero en 2.0. Exactamente, exactamente. No, y la experiencia va a ser, claro, la, la de, por el re2 de mayo no era no tenía la mateixa visión, el re23F era qué haguera pasado si, si haguera Twitter... Era como una ucronia, digamos. Bueno, no, una ucronia no, no no, era no, No, no, no, no, no, no, una historia, sino era, bueno, eh, clave una persona que tenga Twitter en esa batalla. Era como un poquito el Ministerio del Tiempo, ¿no? Estàvem sí. anticipando al Ministerio del Tiempo. Y bueno, pues a estar ahí, eh, a estar ahí pues, con pues batalla de Covadonga, pues salían aparte de dos llibres de la batalla de Covadonga pero a saber de... pues, eh, claro, también son fetch stories cada, cada fet cambia un poquito, el fet Historic de la, de la, de la, de la batalla de Covadonga, como pues pues es molt antic, pues no hi crónicas que te, describís te que les cosas com te les describen ahora un, pues un col destaque que ho tens a minuto, que sabes cuándo, que tienes fotos, que tienes vídeos, que tienes audios ahí no te res, ahí tienes como una pintura de Goya Velázquez que te digo así un poquito y tal, pero escucha, pues eh, batallas como la de Covadonga, que no es no una cosa tan coneguda como el 2 de mayo, pues conseguiré pues introduir ahí. Después farem una cosa que era el tuit comental, que era, farem una experiència amb Blasco Ibáñez, farem un tuit comentat de Blasco Ibáñez durant un o dos dies, anàvem llançant tuits, un poc contant la vida i la història la biografia de Blasco Ibáñez. Per què Blasco Ibáñez? Bueno, pues no va currir que Blasco Ibáñez és un valencià eh, també pioner del cinema, per cert. En, en una de les sí. meves classes el, el, el dedique uns minuts a parlar de, de la seva, de la seva eh, activitat com a pioner del cinema valencià i bueno, farem este tuit comental i, i la, jo crec que la gràcia a més de, de tuit, del, del Twitter que portem és que és un Twitter conversacional, o sea, no som un feed, és el que diu en, en Twitter, no som un compte que s'ha dedicat ale, a escupir ahí, perquè hi ha to, arrel del nostre compte que té més de 50.000 seguidors, han hagut comptes que s'han copiat un poc, eh, jo eh, me fa la sensació que és gent eh, que lo que, que, lo que li, li, li motiva és tindre seguidors. A nosaltres el que ens motivava era que, que, que poguérem fer alguna per la història, que poguérem divulgar la història. De fet, estem també immersos en la redacció d'un llibre de, de, sobre història d'Espanya des d'un punt de vista un poc més eh, relaxant, no? Sense, eh, el típic llibre d'este de, de Carlos Codos, no, no, una cosa un poc més relaxada, no? Eh, seguint l'espíritu de Twitter. I n'hi ha comptes que se dediquen a copiar-nos jo crec per, per, per, per tindre seguidors i tal, i que veus que copien hasta els tuits que havíem posat nosaltres i tal, però l'experiència és absolutament enriquidora perquè se pot parlar amb nosaltres, eh, eh, la gent pot compartir coses, el dia del llibre, per exemple, pues, intentem que la gent interactue, pues, diguem quins llibres històrics estan llegint o quins llibres recomanen, fem sortejos, amb Ediciones B hem fet algun projecte, hem col·laborat en Ediciones B, que és una, una de les editorials més importants de, del país, uh -huh. i, ostres, hem fet algun projecte, un, un sorteig, i la veritat és que a mi mos passem pipa. Uh -huh. -huh. eh, molt bé, Yuri, està molt, molt bé tot això, no? perquè algunes coses se parla poc d'estes, no? com, la, com això de la Twitter... La... Ah. Tuit Història d'Espanya. Tweet Story d'Espanya. I com que en este programa, si no parlem de política, no estem tranquils, pues anem a parlar, potser, de la teua faceta més coneguda, no? que és la de sí, ara ex-militant d'UPyD. ex sí, bueno, jo crec que és militant, pues, més com a excandidat, no? Jo vaig adquirir molta rellevància pues, en les últimes eleccions generals de 2015, de desembre de 2015, quan em vaig presentar a les, a les eleccions. I l'altre dia estava en una persona que va ser excandidat, eh, va ser exdiputat del Partit Socialista del País Valencià, en les Corts Valencianes, eh, molt amic de mon pare, i em dia, eh, mira, eh, tu que has sigut candidat, el que has viscut com a candidat és un màster en política que en una universitat costa 3.000 euros. O sigui que dona't, dona't inclús per, per, per, per content perquè el que has fet i a més tinc la, tinc la, tinc la sensació de que vaig fer un molt bon paper, de que després pues, tinc la, tots els reculls de premsa, articles que parlaven de mi, o sigui, i, i, i inclús els més crítics o tuiteros crítics o perfils eh, de Facebook més crítics tot i que ideològicament podíem estar molt allunyats, parlaven de mi com una persona seriosa, que coneixia els temes, rigorosa, que, que, que, que, que, feia, pues, eh, que feia política de deberes i que no anava a parlar del temps i de tonteries. O sigui, que, que en aquest sentit tota la meva experiència en UPyD ha sigut enriquidora, no la canviaria per res, però en l'última etapa com a candidat al Congrés dels Diputats, en la que vaig intentar revalidar aquest escó que tenim per la província, va ser absolutament fascinant, fascinant. Mm-hmm i va, jo recordo el moment estel·lar que precisament va eh, en contra de tot allò que has dit, perquè molta gent recorda aquell debat, no sé si era en Levante Televisió, jo t'ho vaig potser. explicar, tu has dit que va en contra, però jo t'ho vaig però, clar, eh, és que era una manera de visibilitzar-te quan tots els mitjans de comunicació... Efectivament, clar. efectivament. Mira, nosaltres vam fer una campanya, jo tenia un equip de campanya de voluntaris absolutament entregadíssim, eh, amics meus de, de, de l'ànima, però es que donaria per alguns la vida, eh, i nosaltres abans de la campanya vam fer, claro, jo contava, jo contava Claro, l'anterior candidat havia sigut Toni Cantó, havia sigut diputat 4 anys en el Congrés dels Diputats. Toni Cantó era conegut y cuando i quan tornem a Cantó la gent no, no que explicar no explicar era Toni Cantó yo era Yuri Aguilar, un desconegut hasta, hasta entonces, no? y va hacer una, una cheta campaña una, una pre pre campaña de visibilización un poquet de y y va hacer unos carteles que era ¿Quién es Yuri Aguilar? Era un cartel magenta, la frase era ¿Quién es Yuri Aguilar? entre, en interrogant y la silueta de los meus ulleres, que son un poco características no? I eh, van, a hacer unos dos cartells que van a colocar por Valencia y la gente, eh, a veure que incluso en Twitter preguntaba, oye, he visto estos carteles es quién tal. O sea, iba a hacer un poquito una campaña curiosa de dir, bueno, eh, no estén hablando de política, pero estén hablando del candidat, del que va a representar les idees de UPyD i tal. Y després ja farem una campanya pues, eh, mes a luz, no? pues en internet, en redes sociales, en el carrer. Jo a hacer una campanya, és que mos a inventar coses. Jo baixava al metro a fer mítings a les, sí, a les, 8, del matí, me, me, me clavaven un vagó, eh, pues donava el, el bon dia a la gent eh, i dia, mira, me presentava, sóc Jure Aguilar, sóc candidat al Congrés dels Diputats, per UPyD, estic així, per, com, no, com no eixim en els mitjos de, de la mateixa manera que eixen els altres partits, estic així per contar-vos el que volen fer i per a que me pregunteu el que vulgueu preguntar-me. pues era, una, era un èxit tremendo. O sigui, la gent t'agraïa el fet de que a les 8 del matí estigueres en un vagó de metro eh, diguent-los què és el que vols fer, les 5 o 6 coses més importants que vols fer i que los dones la paraula. Perquè la gent, quan li dones la paraula, O sea, eh, eh es la vida, ...porque la gente necessita este dir dirte que es lo que... Eh, ni había chingamos reñía, que había chingamos hi havia ni había chingamos a, mos un poco... però, bueno, en general la sensació era molt positiva i, va, i van fer una campanya, jo crec que molt de, a peu de carrer i, i bueno, en, en 0 euros pràcticament, en l'assignació que ens donava el partit per a carteleria i tal i, i anant a tots els debats que ens convidaven, anàvem a tot o sigui, jo anava a tot l'associació de veïns de nos... anava o sigui, era per a mi era igual d'important que anar al, al debat de Levante TV era, era igual d'important. tres partits no, eh? tres partits dels emergents no anaven perquè com el FIS ja els donava un 15%, un 15% pues no calia anar, no? No, calia, no calia perdre el temps. I el tema de la, la famosa frase sin trampa ni cantó va ser una frase que va permetre que jo arribara a molta gent. O sigui, jo i nit, eh, el perfil de, el perfil de que va Escanyat, eh, que va retuitejar, tuitejar eh, el vídeo de on jo li dic a Toni lo de S'entrant Pan i Cantó, bueno, li dic als, als espectadors, no, les S'entrant Pan i Cantó, eh, va retuitejar, es va fer vilar trending topic nacional Sintran Pan i Cantó, i molta gent mm, va poder, arrel d'això, veure qui era jo, i veure què oferia políticament i què estàvem dient i què volíem i què, i, i què, i què estàvem fent al carrer i què havíem proposat. I um, de tant en tant és que fer aquest tipus de maniobres, perquè és que si no pues, passes un poquet desapercebut i jo crec que va ser... Mm, va, va, va estar miscalculat, però jo necessitava dir algo per a que la gent, sense fer el tonto, perquè jo crec que la política és una cosa molt seriosa, sense fer el tonto, dir alguna frase que, que enganxara la gent i efectivament la prensa en Levante van dir que jo anava per el voto gamberro, no sé, Xina, no. Jo el que volia pues, era fer alguna cosa perquè la gent pues, recordara un poc el debat i, i arrel d'això jo sé que van haver votants que van a eh, veure el vídeo complet per, i, i es van fixar en què dia jo, en tota, tota la qüestió de la reforma electoral, tota la qüestió de la reforma del sistema de contractes, tota la qüestió de la protecció als, als, als treballadors, i, i ens va donar l'oportunitat de visibilitzar-nos. De tant tant hi ha que fer alguna cosa d'aquestes sense caure en l'esperpento, cuidao, sense caure en el ridícul, que alguns cauen en el ridícul, però fer alguna cosa, jo crec que la, la, la, la frase, jo crec que va estar bé. Jo estic particularment orgullós de, que, de com va eixir tot aquell debat en el que vam dir el que tenim que dir, vam dir la veritat, i, i, i les sensacions que tinc pues, són de, de quan, quan recorde tot això, que és molt recent, pues, ho recorden un carinyo absoluto, absoluto. Mm -hmm en aquesta època tu anaves com a representant de partit polític diguem, eh, que tenia representació, Així és, sí. encara que, com tu dius, eh, tenia un menor presència en els mitjans que la que teniu potser fa un any i mig, no? Sí, sí, perquè, òbviament, pues, eh, la, en Espanya hi ha una espècie d'encuestocràcia, no?, en el que tot es regeix per una, pero una, lo que digo les enquestes. que les enquestes en qué, bueno, ya pero es que les, que parlen les urnas, no? A mí me agobiaba porque es que les, les, les enquestes, toches días que había una enquesta del periódico de no sé dónde, de la Gaceta de no sé cuántos, que día qué tal, qué tal, que había había sorpaso que si Esquerra Unida entraba per Valencia que supe y se quedaba fora, que si no sé qué, ni había una de enquestes de enquestes, de feña que ni que en redes sociales que se dedicaba a agregar enquestes y fea a la micha de las enquestes del día O sigui, sí, sí. Quan, quan en 2011 o en 2008 jo recordo que hi una enquesta, hi el CIS, I si el, físic, el Mundo, el el Mundo traia alguna coseta, però és que ara de repente... El Sigma 2 i Metroscopi, oblida't. I ara, i ara, i ara hasta, hasta, hasta la senyora Pepi que en sa casa eh, li pregunta a les veïnes si trau una enquesta, o fa un estel un poc bonico i ja té una enquesta. Home, no, n'hi ha que ser seriosos. I què passa? Que a col d'enquesta pues, no eixíem, no eixíem, no eixíem. Eh, també jo mm, crec, eh, i com a politòleg ho dic, eh, els de, vamos, els, els, els de l'àrea de, de, de Moscòpia me mataran, però Yo creo que les en este servicio de profecía autocumplida. Servicio de... Si tú te digas a machacar de que tal partido va a superar a tal cual o que el atre no entra, pues yo creo que al final, si, si les enquestes se dedicaban a repetir que vosotros no entraben, pues al final se cumplís porque la gente dice, bueno, pues para que no entren, pues vacha a votar a atre, o no vacha a votar. Yo creo que al final, y si cosas funcionen de, de, de, de un poco de, de, de profecías y Y ya que anar de cuidar en que enquestes veo la ficha técnica tú que eres político sí. la ficha técnica y dices, pero bueno, pero si no cumplís ni el requisito un, error del mes más menos 5%, eh, entrevista directa a 300 personas digo bueno, pues la, la, lo mínimo son 2.000 y ya y mos queden curts dices... dices en que este es el problema es que bien... pues, para... ...para... crear opinión... ...para crear opinión... ...y para decir... bueno, pues como no salen las encuestas no les invitamos a que, a que digan nada y tal, ...pero bueno, ahí está... ahí está en i ...y a, pues, en, en, el, en, la, en, en les places davant les valencianas... Valencianes, tots els dies a las de yo ...yo en un micro me dedicaba... ...durante 20 minutos... a hablar... de lo que volien fer, de lo que havien fet durant els 8 anys que havíem estat en el Congrés dels Diputats i lo que volien continuar fent. I a més lo que fèiem era donar la paraula a la gent. O sea, jo parlava lo justet per a contar lo que volien fer i donàvem el micro a la gent. I la gent li donava el micro i de veritat és que se quedava impressionada. Ostres, puc parlar, en un míting puc parlar, o sea, me donen un micro, no un bocata. Hi ha eh, partits que donen un bocata perquè vaig al el, el, el votant de turno o no i pues, va eh, bocata, no? donarem un, un micro perquè la gent poguera expressar la seva opinió i poguera pues, comentar-nos el que, lo que, lo que, lo que opinava. Una de les coses que fereu durant aquests 8 anys fon la denúncia famosa a Bankia pel tema dels preferentistes i també podem dir no, que fon a partir d'aquest moment en el que deixeu d'aparèixer en els mitjans de comunicació. Sí, sí, eh, però és que els mitjans de comunicació el problema està... Anem a veure... Eh, jo, no, jo fugís de les teories conspiratòries, això de és que no silencien, és que, és que però és que n'hi havia una... N'hi havia, de veritat, una... Jo tinc amics periodistes que jo los dia... Eh, jo quan era jefe de premsa d'UPN en València, eh, fa alguns anys, jo los dia, mira, tenim una roda de premsa, va comparèixer el, el, el, el líder del partit en la comunitat valenciana, anem a presentar este, esta proposta, tal i qual, encara que som extraparlamentaris en, en la comunitat anem a prestar el partit central, anem a tal... I fem coses de veritat interessants i, i, i n'hi havia amics periodistes que em diuen, mira, en el meu diari n'hi ha una consigna que és no cobrir rodes de premsa d'UPyD per molt interessants que siguin, per, per, per, per, molt que, per moltes solucions que aporteu, no puc cobrir te una roda de premsa d'UPyD. O sigui, tenia que haver una dimissió d'algú o tenia que haver algun líder que li havia un granet ahir per perquè vinguera un periodista. I jo això ho he patit. O sigui, jo en UPyD he patit com la premsa pues, eh, convocava rodes de premsa o fes qualsevol cosa en el Parlament i després en fes una I no venien. I no venien els... La sexta, per exemple, és un... la sexta, hasta 2011, que no traguerem cinc diputats, se negava a cobrir qualsevol roda de premsa, i siguen Rosa Díaz parlamentària, eh? I, siguem, i siguem nosaltres un partit parlamentari, se negaven a cobrir rodes de premsa. I després, pues, òbviament, eh, ni, ni, ni una portada, ni una contraportada, eh, alguna entrevisteta molt aïllada i de diaris mm, no tan controlats un poc per l'establishment i de veritat la, la, la, el silenci en premsa pues, va, ser molt, va ser molt el silenci, per una part el silenci i per altra banda l'amplificació de les quatre, quatre casos que vam tindre, a millor de dissensió interna, de conflicte intern, que al final els partits agrupen a gent en projectes polítics diferents i hi ha dissensió, i hi ha, i hi ha jaleo, eh, diguem-ho així, no? Eh, jo me pregunto què passaria si actualment els conflictes interns, que són tots els dies que té Ciudadanos, per exemple, tingueren la mateixa amplificació que tingueren les quatre dissensions que van haver en UPyD. Què passaria? Jo recuerdo portades en el mundo del de, coordinador de UPyD de, no, de, Quintanar de la Orden eh, se va. Portada del mundo. ¿Cuántos casos de...? Es que, es que Ciudadanos este casos de corrupción diaria. eh? ¿Tú has visto alguna portada del mundo del país denunciando la corrupción? Yo no. Del mundo no. Yo no, ni del mundo, ni pero ni del país, ni del español, ni de la, no, no, diarios La razón lo único que está pegando un po de caña a Ciudadanos y un poquetara. Pero ahora y, a Ciudadanos le han hecho una campaña, o sea, a Podemos le han hecho una campaña y a Ciudadanos le han hecho una campaña. Y en que estamos todos intentando ir, cuidado, cuidado, rechaza imitaciones, o sea, el rechazo imitaciones, porque al final Ciudadanos era una imitación, una imitación nuestra, una fotocopia nuestra y, lo que pasa en las fotocopias es que perds calidad, cuando tú fotocopias algo pescalidad. O sea, sí, es, parece el original, pero no es, ¿no? Pues Ciudadanos pasaba lo batéis, ¿no? Es una fotocopia que al final pues está evidenciando que no es lo que... que no es lo... Yo ya, ya se encaché en ¡ay! ay, cuánta raro tenía, ay, desde ver eso de que Ciudadanos no lo mate. Ya me, ya de uchen, ya más no movía, ya más me decía, tenéis que uniros, soy lo mismo. Y ahora me digo, ostras, es que estoy leyendo y es que caso de corrupción diario. Pero, y en la Comunidad Valenciana, el ejemplo, es que es desastroso lo de Ciudadanos. Hombre, sí, Micha UPyD es a Ciudadanos también, ¿Eh? ¿no? También pasa Alexis Marí compañía. Sí, bueno, pero Alexis Marí se a Barcelona, se reunió en Albert Rivera mientras encargara era coordinador de UPyD en la Comunidad Valenciana y, y Alexis Marí vengue el partido vengui el partit. O sigui que, i, va, va traçar una, una fulla de ruta, juntant Toni Cantó, de quins els passos per a, eh, quin quines, quins eren els passos que hi havia que donar per a destruir UPyD en la comunitat valenciana. I Toni Cantó se n'anà, per exemple, el cas de Toni Cantó, Toni Cantó se n'anà del d'UPyD, de, el dia següent, després de que tinguérem tots els cartells impresos per a les autonòmiques, els folletos... Ah, els cartells en Toni Cantó de candidat a president sí, estaven impresos, estaven això no impresos, estaven, no, no, això no ho sabien. És que això estava pactat en Albert, això s'ha pactat en la seu de Ciutadans de Barcelona el, el objectiu era fer... El, era, era, un, era un torpedo a la línia de flotació. O sigui, quan, era, era enfonsar un vaixell que era UPyD. I quants, quants més torpedos en els jocs més estratègics tu col·loques, millor opció tens de que, de que s'enfonsi y Alexis Mariz y, y, y Albert y, y, Toni Cantó pues, foren els responsables de que Cuidado en l'escena pues, tinguera sèries dificultats perquè n'hi hagués que maniobrar, pues, Alicia Andújar fou la candidata, que ella era el número 2 eh, en els cartells de veritat imprès, estaven en la seu o sea, fa una pudra a, a tinta acabada d'imprimir i tingueren que tirar-los a la basura a la, és que hasta mediambientalment és un delicte, home o sea, tingueren que tirar-los al, al reciclatge, per supost però és que eh, va ser tot una, una, una en fi, quan tal. algú que està en política fa aquestes coses, pues a mi, me, a mi me, jo penso que no hauria estar en política, no? perquè uno ha d'anar a la cara. Si uno no està convençut, si uno no vol una altra opció, pues que ho diga. No, mira, jo és que me'n vaig a Ciudadanos, ah, pues adiós. Però no, no, això d'esperar-se l'últim dia i tal, i anar sempre a la porta de darrere, això, això, això som, eh, això, som, això està molt lleig. I va estar molt lleig el que feren, lo que feren. Vamos, jo, la, jo com a, ara com a empresari, no voldria fer negocis amb una persona com, com, com Toni Cantó o com Alexis Marí, que són gent que no són de fiar, perquè et diuen una cosa per davant i te fan una altra per, una altra per darrere. Mm -hmm. De fet, eixa campanya, diguem, municipal, no? a nivell valencià, l'espot que fer era jo no em rendisc, i Exacte. així heu en guants de, Exacte, de, de, de boxe, boxe. Sí. sí. no, jo crec que va ser una campanya una campaña fresca, bueno, fresca, original. Eh, Intentar desde... aprofitar por recursos, ¿no? Sí, no, perquè la, les campanyes no pedís se en dos pesetes, però en dos pesetes. o sea, era carrer, carrer, carrer, carrer, carrer, eh, cartells, grans quantitats, aprofitant sinergies i que, i que pues, els preus eren més barats, tal, i, i anar a on mos cridaren a compareixer i explicar el nostre programa, eh, perquè eh, érem un, tots un partit parlamentari, sin diputats nacionals, que ens donaven per a molt les coses que hem dit. O sigui, a més, a mi, jo tinc la satisfacció, sabeu, la satisfacció que tinc és que la, moltes de les coses que avui estan damunt de la taula, en política nacional i autonòmica també, són coses que, que, hem, que hem dissenyat nosaltres, o que hem denunciat nosaltres. És a dir, eh, Ara, el contracte únic, per exemple, que és algo que s'està parlant en quasi tots els, tots els partits ja parlen del contracte únic, alguns d'una manera, altres d'altra, però s'està parlant, doncs això ho vam treure nosaltres en el Congrés dels Diputats i, i des del PP ens insultaven i des del PSOE ens insultaven més encara. I jo recordo l'última campanya quan Maria Suc, la candidata al Congrés dels Diputats per València, eh, me, me, me presentava el contracte únic i li dia, però Maria, vull que sàpigues que això, quan ho presentàvem nosaltres, mos insultàveu en el Congrés dels Diputats. No, no, no, no, no. No, pues, efectivament era una cosa que havia, havia presentat UPyD. El tema de la reforma electoral. que siempre nos acusaban de, no, es que claro, queréis la reforma electoral porque os conviene. No, no, no, mire, es que cuando al Sen le expliques, y tú como politólogo sabrás, Juan le expliques que, que, que la reforma electoral ...para que el, el voto del ciudad valga lo matéis, en independencia de la parte española la que visca o de la opción política en la que vote, ...es eh, que es el objetivo de la reforma electoral, no partido tenga más o menos De yo eh, recuerdo una cosa que no sé si será... exacta, cree que que QPD propuso una reforma electoral en el País Basc que el deixava fora de la cambra del País Basc. Efectivament, o sea, pot haver major coherència que això? Uh -huh. Jo pregunte a qualsevol, pot haver major coherència fer una reforma electoral que tu saps que és la justa però que te deixa fora? Che, i la presentarem, eh? I la presentarem, i no va ser portada de ningú puesto, eh? Ni en el telediari no van dir... Uh, res d'aquestes coses, o sea, i jo crec que un poquet, un poquet, també en pecat, ja parlant, si uno se clava en estratègia i tal, jo crec que hem sigut... Eh, no hem calculat l'estratègia. Jo crec que el ser honestos, el ser coherents, és algo que no ven a nivell polític o que cal que el votant o que l'elector estiga massa pendent de lo que fem els de lo que fèiem els polítics i la gent no... La gent no... Per això que existeixen les, les, les etiquetes esquerra, dreta, tal. Moltes vegades li explicava a la gent del programa però bueno, vosaltres de què sois, d'izquierdas de dretes. Perquè la gent no vol pensar, la gent no vol analitzar i liderar, la gent vol que li digues en, en una paraula que eres tu per a poder elegir o decidir el seu vot. I al final, pues, jo crec que hem sigut un partit eh, d'intel·lectuals per a gent més bé intel·lectual, en un missatge que no arribava a tot el món perquè requeria de veres pues, sentar-se un rato a pensar-lo, a analitzar-lo, a estudiar-lo, i bueno, pues, estem on estem pues, un poc per, per una mescla de, de totes aquestes coses, no? de falta d'estratègia, crec jo, eh, de que hem sigut un partit massa massa, massa coherent en moltes coses, perquè ja vostè que si l'ocorrís per una reforma electoral que te deixa fora del Parlament. Eh, o gastar molts els diners en, en denunciar el, els corruptes de Bànquia. Vull dir, és que eh, avui s'estan tornant els diners als, als preferentistes estafats per Bànquia perquè UPyD s'ha gastat 240.000 euros en anar a l'Audiència Nacional i denunciar a la cúpula de Bànquia. No perquè el Parlament o la Fiscalia actuarà d'ofici, perquè la Fiscalia la Fiscalia en Espanya durant dos o tres anys fou UPyD, que era la que anava a l'Audiència Nacional a denunciar coses que la Fiscalia no denunciava. I al final diem, bueno, i per què volem un fiscal? que es el que tiene que actuar de oficio, el que tiene que detectar un delito y decir, no, no, cuidado, aquí hay un delito, vamos a, vamos a abrir un proceso. I, i és una llàstima perquè totes aquestes coses que nosaltres hem fet pues, <laughs> ja no les fa ningú. O sea, ara no les, no les... Bueno, UPyD seguir, UPyD està ahí en un perfil un poc més baix, Gorka Manero està intentant pues, recuperar un poc aquesta presència institucional que tenien, però jo crec que és molt, és molt difícil. Abans, eh, off the record també parlàvem de que el CIS, una de les preguntes que fa es a qué partido no votaría usted nunca y UPyD tenía el 70%, o sea, el, el, el percentatge més alt, o sea, el 70% de la gent en Espanya no mos votaria mai. I això al final pues, te fa pensar que la marca està pues, maleïda o que no has aconseguit arribar. I la gent, o sea, que la gent te odia. O sea, ja que la gent te odia. Diu, hòsties, i el que hem fet, i les coses tan importants que hem fet, i les coses que hem aconseguit, pues bueno, eh, jo crec que a nivell, a nivell de ciència política pues, estudiarà el nostre cas com un cas molt sui generis, molt raro, no? Gent que proposava reformes electorals que los deixava fora del Parlament i, i que està ara pues, fora de les institucions i progressivament jo crec que mos anirem quedant fora de les institucions pues, perquè la gent no, no, no som una opció o no hem sigut una opció que la gent ha pues, sabut valorar.